ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ በፍጥነት የሚደርስ በጣም ቆንጆና ጤናማ መኮረኒ በጥቅል ጎመን አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ለመኮረኒ ሁለት ሽንኩርት ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። በድስት ውስጥ በቂ ነው ያልኩትን ዘይት አድርጌ ዘይቱን አሙቀዋለሁ ከትፌ ያዘጋጀሁትን ሽንኩርት አስገባና በዘይቱ አቁላለዋለሁ። ሽንኩርቱን በዘይቱ በደንብ አቁላልቼው ተመልሻለሁ። ለከለር ሩብ የሻይ ማንኪያ እርድ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ በርበሬ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ከሙን አስገብቼ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። አንድ የቆርቆሮ ቲማቲም አስገባለሁ። በቆርቆሮ ቲማቲም ፋንታ fresh ኡን ቲማቲም አነስ አነስ አድርገን ከትፈን ወይም ደግሞ ፈጭተን አስገብተን መስራትም እንችላለን። አንድ መካከለኛ size ያለው ጥቅል ጎመን ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከትፌና አጥቤ ያዘጋጃለሁ። ቁሌቱን ቆንጆ አድርጌ አቁላልቸዋለሁ። ከትፌና ጥብ ያዘጋጀውትን ጥቅል ጎመን አስገብቼ አብሬ ያቁላላቸዋለሁ በቂ ነው ያልኩትን ጨው አስገባለሁ። ትንሽ ደረቅ የጦስኝ ቅጠል አደርጋለሁ። ደረቅ የበሶ ብላ ቅጠልና ቁንዶ በርበሬ አስገባለሁ። የጦስኝ ቅጠሉና የበሶ ብላ ቅጠሉ የመኮረኒውን ጣዕም ልዩ ነው የሚያደርጉት። ቅመሞቹን እናንተ የመረጣችሁትን የቅመም አይነት ተጠቅማችሁ መስራትም ይቻላል። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አቁላልቼ ጨርሻለሁ። ጥቅል ጎመኑ ከመኮረኒ ጋር አብሮ እንዲበስል በደንብ አላበሰልኩትም። ከጎን ውሃ አፍልቼ አዘጋጅቻለሁ። መኮረኒውን ካስገባን በኋላ እየፈላ ውሃ ነው ማድረግ ያለብን። ከአንድ እሽግ መኮረኒ ግማሹን ቀንሽ ያዘጋጅቻለሁ። መኮረኒውን አስገባና ትንሽ አቁላላቸዋለሁ አንድ ላይ መኮረኒውን ግማሹን ነበር ያስገባሁት ያነሰ ስለመሰለኝ የቀረውን መኮረኒ አደርግና አብሬ ትንሽ አቁላላችኋለሁ ውሃ ከመከለሴ በፊት አፍልቻ ያዘጋጀሁትን ውሃ አደርጋለሁ ግማሽ ሊትር ውሃን ያፈላሁት ከግማሽ ሊትሩ ውሃ ትንሽ አስቀርቻለሁ። ውሃው እንዳይበዛ መጥነን አስገብተን እሳቱን ቅንስ አድርገን እስቲም ሆኖ እንዲበስል እናደርገዋለን። ሁለት የማያቃጥለውን የፈረንጅ ቃሪያ ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከትፌ አዘጋጃለሁ። መኮረኒው በስሏል። በመሃል አንዴ ከፍቻ ማስየዋለሁ። በዛውም ምን ያህል ውሃ እንደቀረው ለማየት ከትፍ ያዘጋጀሁትን ቃሪያ አስገባና አዋጄ ከእሳት አውጠዋለሁ። ለልጅ ላዋቂ በጣም ቆንጆና ጤናማ መኮረኒ በጥቅል ጎመን አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ምርጥ ነው፣ ትወዱታላችሁ። አሰራሪን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንትና share አድርጉት። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ።